əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə lobya çıxırtmasının pişirməsi qaydasını bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün lobya götürürük, yaxşıca yuyuruq və taxtanın üzərində, baxın, belə rom şəklində doğrayırıq. Qazana yığdıqdan sonra üzərinə çıxana kimi su əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Qaynara düşdükdən 1-2 dəqiqə sonra süzəcəyik. Çox qaynatmaq lazım deyil, çünki qovrulduqda lobya pişməlidir. Tavaya soğanları əlavə eləyirik. Üzərinə kərə yağı, kərə yağı əlavə eləyib soğanları qızardırırıq. Bir qədər qovrulduqdan sonra lobyalarımızı əlavə edirik. Lobyanı süzdükdən sonra əlavə edirik. Zövqə görə duz, qırmızı pul biber əlavə edib bir qədər qovururuq. Soğanla birlikdə bir qədər qovrulduqdan sonra 2-3 orta böyüklükdə pomidoru baxın yekə plan şəklində doğrayıb əlavə edirik. Əvvəlcə pomidorların suyu çıxacaq. Sonra isə lobya yağa düşəndən sonra 2-3 yumurta çırpıb üzərinə əlavə edəcəyik. İndi isə qapağını qoyuruq ki, bişsin. Pomidorun suyu çəkildikdən sonra artıq lobyalarımız görürsüz yağa düşdü. İndi isə biz göyərtini əlavə edirik. Göyərtilərimiz keşniş və şüyüd qarışığından ibarətdir. Siz də həm qarışıq şəklində, həm də tək şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Ən sonda isə 3 yumurtanı çırpıb üzərinə əlavə edirik. Artıq yeməyimiz hazırdır. Siz də bişirib yeyə bilərsiniz. Afiyetlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.